遠慮よという曲を歌わせていただきたいと思います。えっ、と、この振り付けは野中先生が、えっと、振りをつけていただきました「あの遠流路」っていうあの曲のなんで遠流路になったのかっていうのが、えっと、自転車の耐久ロードレース霞ヶ浦マラソンで、えっと、使われた曲で、えっと振りの途中に 自転車を漕いでる振り付けがあるのでそこの可愛い振り付けにもご注目ください。 つに意味がある

とうございます金賞会の皆様と踊らせていただきましたありがとうございますありがとうございました金賞会の皆様でしたありがとうございますありがとうございます